Yeah. Dear God, thanks for everything you do for us. Your boy beside me. Des bises dégommées aux éclés, aux éclés. Hey, au pied de ta croix, je m'agenouille en te disant merci. Yahweh, t'es mort sur la croix pour nos péchés, nous te disons merci. Lui n'a pas la peur, s'il n'est pas passé par lui, il est l'alpha, le mec. Je mets la vérité, la vie. Je suis son serviteur, il est mon roi en lui. J'ai confiance au pied de sa croix. Moi, son serviteur, je me confesse. Il est l'alpha, l'oméga. You're oh. no one like you. Dans tes moments de joie, il est là. Quand tu souffres, il est là. Quand tu es perdu, il est là, il ne t'abandonnera jamais. Yahweh. Dans des moments de joie, il est là. Quand tu souffres, il est là. Quand tu es perdu, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Yahweh. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus Jésus. Pardonne-moi mes péchés, suis ton serviteur Yahweh. Aide-moi à porter ma croix. Prions pour la protection divine, Père. Je te rends grâce car tes paroles dans ma vie. Son esprit vit. Muhammad mom Iblis dula dan Selejati Israel c'est pas lui Il est l'alpha, le méga le chemin, la vérité, la vie Je suis son serviteur, il est mon roi en lui J'ai confiance au pied de sa croix Moi son serviteur, je me confesse il est là Quand tu souffres il est là Quand tu es perdu il est là Il ne t'abandonnera jamais yeah, Yahweh Dans tes moments de joie il est là quand tu souffres, il est là. Quand tu es perdu, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Yahweh. c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, Jésus, Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, Jésus,